buting aing lapar dah uh. Kulit aing seru aing lapar. Seru adak aing lapar, tapi kedengge geuk magrib. Sabar we. Aduh, goblok teh jelema. Padu sabrang balik. Ay siya ko nanapid. tadi ayah di jalan. Ayah hampir na, sinabrak sini sa. Untung si, sini sentuh teka tabrak ku Aing. Dan kata tabrak mah, itu paeh hurin jelma. Iya apa? Lu bener sih Pin? Bener, Aing jeruk jasa ka eta budak. Aing labuh lain mah dihudangkeun, nyela mabur, tolol itu budak. Ah laki itu sapin gua mah jodoh ih ting bating paraun aing mada ih budak pada rebut bayam dengan cerang buburitan hayo dak ulang buburitan hayo ayo Ayo. dak dak ah eh, jambu ala ala ala tik tik saya tik nenek tik ayo Waduh, kita mau anak di parado, hidak dak kalau bukan ada waduh ya mau pangab Aduh, aduh nyeri jasa suku aing. Aduh. Aduh. ampun ampun ampun ampun ampun ampun ampun ampun ampun ampun ya. ya. Ya. tolong si aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aing tadi digebogan tadi laju sia kurang malabur lain mamantuan aing Maaf, aing maaf, Lip. Tadi aing panik, Lip. Maaf, maaf, maaf, Lip. Maaf, maaf, Terus ayo dah pusing ayo nembagana deh. Ayo. ayo. Duh, aman, aman. Aduh, aduh, aduh. Dok, pokok nama aing kapok mal maling-maling doi uu aing geus sarua. Geus aing nambah ulang pelajaran baik. Dak satu simalana anu nga kebukan apa? Ayah. Tasi Alif sana di kebukan. Oh, aing di kebukan. Aduh, kurnya amat tasi Alif. Dak, lah, ayo nang maghrib, nang balik bayu. Ayo. Ayo. Ayo.